В некоторых городах Америки создается впечатление, что на каждом шагу на улицах есть бездомные. Разумеется, общее впечатление о стране сразу же портится. Правда ли, что бездомным в Америке иной раз э, быть даже выгоднее, чем наемным рабочим? Действительно ли среди американских бомжей так много психически больных? Кто чаще всего остается без крова? Считаются ли бездомными те, кто живет в домах на колесах? И все ли бездомные действительно бедные? В этом выпуске мы отправимся на улицы США чтобы узнать подробнее о том, как здесь живется людям без крыши над головой. Какое количество бездомных находится на улицах Америки, сказать сложно. Подсчетом и статистикой занимаются в основном волонтеры. По официальным данным на 2017 год их количество составляло более полумиллиона человек, хотя на деле их гораздо больше. Также Национальный статистический центр образования заявил о бездомных школьниках в количестве 1,3 миллиона детей, не считая членов их семей. Если кто-то захочет сравнить эти цифры с российскими, то это сделать достаточно сложно, поскольку у нас нас отсутствует статистика как таковая. Хотя в 2010 году переписью были зафиксированы данные о 64 тысячах людей без жилья. Таким образом, если сравнивать с Америкой, может сложиться мнение, что в России бездомных почти нет. Впрочем, это неудивительно, потому что бродяжничать в зимнее время весьма сложно. Так называемых поселений бездомных нет. Пособий и прав у них тоже нет, а потому жить Будучи бездомным очень сложно. Американская же статистика также показывает, что большинство бездомных Америки сосредоточены в Нью-Йорке, следом идет Лос-Анджелес, а затем Лас-Вегас. Сами бездомные в качестве пристанища предпочитают Калифорнию. Здесь мягкий и теплый климат, который позволяет находиться в э, тепле в любое время года. Среди бездомных людей большое количество душевно больных. Связано это с тем, что принудительного лечения здесь нет. А потому люди, которые в самом деле не в себе, могут спокойно разгуливать по улицам. Более того, в какой-то момент психиатрические лечебницы перестали так активно финансироваться государством, что привело к последствиям. Неадекватные люди не в состоянии устроиться на работу, а потому они становятся бедными и вынуждены жить на улице. По этой причине ходить по улицам э, больших американских городов может быть страшно и опасно. Никогда не знаешь, э, псих ли перед тобой или нормальный человек. Есть и другие не менее опасные представители бездомного мира. Люди с зависимостями. На работу они не могут устроиться, потому что всю зарплату они тратят на свои нужды, а потом оказываются не в состоянии работать. Также среди бездомных часто оказываются люди, вышедшие из тюрьмы. Таким людям тоже нелегко найти работу в группе риска матери-одиночки. По статистике такие женщины и девушки составляют 40% бездомных. А еще один американец из 200 хотя бы раз в жизни оставался без жилья. И эта статистика основывается на тех официальных данных от бездомных, которые обращаются за помощью. Так что в реальности картина может быть еще более ужасающей. Ряд бомжей постоянно пополняют ветераны, так как Департамент США по делам ветеранов не всегда имеет возможность обеспечить их социальным жильем. Около 38% бездомных инвалиды. Медицинская страховка стоит больших денег, а потому бедные люди иногда просто не могут позволить себе надлежащее лечение лечения. Также бомжами становятся люди, которые ранее проживали в бедных районах. Городские власти стараются избавляться от бедных кварталов. Старые здания сносятся, а за новые людям просто нечем платить. Без жилья остаются и люди, лишившиеся работы, поскольку многие американцы берут жилье в ипотеку и после потери работы просто не могут за него платить. Тем не менее, бомжи в США полноправные члены общества, которые находятся под защитой закона и вправе получать выплаты. Обычно это 710 10 долларов на личные расходы и 200 долларов на еду. Иногда штаты могут доплачивать им сумму сверху. Быть бездомным в Америке не всегда значит буквально быть без дома. Существуют приюты для людей, которые не имеют крыши над головой. Такие приюты финансируются государством или частными благотворительными организациями. В одном таком приюте могут разместиться до 800 человек. Они могут воспользоваться медицинскими и стоматологическими услугами, услугами психиатра и психолога, могут посещать местную церковь, отдать отдавать детей в э, местный детский сад и заниматься спортом на специальных площадках на территории приюта. Бездомные могут здесь проживать даже со своими питомцами. У людей с семьей отдельные блоки. Люди же без семьи живут в одном помещении и спят на двухъярусных койках. Есть там и столовая, где бездомные могут питаться. Некоторые люди живут семьями в трейлерах и собираются в целые трейлерные парки. Почти у каждого американского города есть так называемый трейлер-парк или Mobile Home Park. Поддержанный дом на колесах можно приобрести за 5000 долларов, а совсем убитые прошлых годов и вовсе за 1000 долларов. Поэтому люди сильно ограничены в средствах, покупают такие дома, освобождая себя тем самым самым от уплаты налогов за недвижимость, поскольку трейлер не считается домом и платят около 350 долларов в месяц за аренду места в таком парке. Я как-то путешествовал на автомобиле через всю Калифорнию и Неваду. Моим финальным пунктом назначения был Лас-Вегас. И где-то в 100 километрах от него как раз и находился так называемый трейлерный парк. Трейлеров может быть так много, что они даже формируют целые улицы. Но не всем так везет или не все хотят что-то делать для более комфортного проживания. Поэтому некоторые люди живут на улице, разбивая целые палаточные лагеря. Как, например, в Калифорнии. Лос-Анджелес иногда даже называют столицей бомжей. Местные жители начали обходить лагеря бездомных стороной, так как там антисанитария, мусор, а также криминал. Раньше здесь было много велосипедистов и для них даже растягивали натягивали специальные ленты с шипами, чтобы проколоть им шины. Власти уведомлены о проблеме, но пока не торопятся ее как-то решать. По этой причине совсем недавно жители города ангелов решили самостоятельно начать борьбу против потенциальных жителей новых лагерей. Американцы начали строить баррикады из валунов, чтобы заблокировать и остановить распространение подобных лагерей. А по данным американских телеканалов, это далеко не первый случай попытки борьбы с бомжами. Власти такие методы не поощряют, но, как уже было сказано, сами они тоже проблему не решают. В нашем понимании бомж это неопрятный неопрятный, неухоженный человек в тряпках и лохмотьях, бродящий по улицам в поисках еды. Редко, когда можно представить бездомного, который делал бы что-то для своего развития, так как единственное, чем он обеспокоен, это поиск денег или пищи. И все же в э, той же Америке и вообще в мире есть бомжи, которые не похожи на тех, к которым мы привыкли. Чарльз Питц обитает под мостом Сан-Франциско и регулярно ведет твиттер и блог на Facebook. Сам он утверждает, что мы живем в то время, когда можно легко обойтись без телевидения, радио и газет. Но и интернет в наше время жизненно необходим. Чарльз знает все секретные места города, где он может зарядить ноутбук и воспользоваться интернетом бесплатно. Среди бездомных, э, прославившихся в мире, Си Ли Гэ из Китая, который прославился благодаря тому, что, несмотря на свою свое финансовое положение, он продолжает стильно одеваться. Китайцы дали ему прозвище «братец стильный», а известные кутюрье даже обратили на него внимание. Среди бомжей, как парадоксально бы это ни звучало, были и богатые люди. Так, например, бомж Курт Дегерман из Швеции по прозвищу «жестяная банка». Все средства, собранные старые, которую он сдавал отдавал на биржу. После его смерти в 2008 году его ценные бумаги и акции составляли более миллиона долларов. По завещанию средства должны были перейти его брату, который иногда навещал Курта в больнице перед кончиной. Но существенный кусок средств оторвали, также и другие родственники через суд. На этом у меня пока все. В следующем выпуске мы отправимся с вами в город призраков. Детройт. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте мои выпуски.